Un saluto a tutti, qui Dago Pippo. Allora, oggi come promesso vi ho portato Meli Look. Sei in diretta? Puoi salutare. Ciao ragazzi, ciao, un saluto, ciao ciao. Ecco, abbiamo visto l'ultima volta, aspetta che c'è l'eco, che mi... l'Alexa, ok. C'è sempre Alexa qui che mi parla. L'ultima volta, <laughs> abbiate pazienza, l'ultima volta abbiamo visto eh, come combattere l'inflazione, perché comunque in questo, in questo mondo è molto difficile andare avanti anche lavorativamente parlando. E in questo caso l'ultima volta abbiamo parlato di ARC, perché ARC è un progetto mh, mm, davvero interessante. Infatti io ho, eh, ho invitato Meli Luke appunto perché ritengo che sia una persona molto preparata e allora eh, vogliamo fare delle domande per capire questo progetto eh, come funziona, su che basi, se eh, se è sostenibile. E quindi possiamo farti alcune domande, Meliluk, che dici? Vai pure, vai pure, sono qui apposta okay. Eh, per dare giusto un'infarinatura su questi nuovi progetti insomma, che sono nati da pochissimo, pochissimo, tempo. Si parla proprio di questa nuova DeFi che è la finanza decentralizzata dove in teoria non ci sono organi centrali, non ci sono banche, non ci sono contratti depositati dai notai, insomma tutto molto easy. E da questo spunto hanno tirato fuori questi smart contract o contratti intelligenti che non è nient'altro che un invio di denaro o ricezione di denaro con dei contratti depositati su blockchain delle varie criptovalute, quindi okay. eh, tutto molto affidabile, sicuri e senza confini, ecco, diciamo, diciamo queste poche parole. Quindi questo diciamo che la base dello smart contract. Esatto, eh, okay. eh, diciamo che come qualsiasi contratto eh, proprio regola i termini e le condizioni di un accordo tra le parti. Sì, Quindi esatto. è proprio il termine intelligente si riferisce al fatto eh, che le condizioni sono specificate ed eseguite sotto forma di codici intelligenti e depositati su blockchain, mm. quindi inviolabili. Ho capito. Noi possiamo dire che esistono adesso queste, queste DeFi che lavorano su questi smart contract. Allora, la, la, la, DeFi, come ti ho detto prima, è mm. eh, una finanza decentralizzata, quindi mm. non ci sono eh, organi centralizzati tipo banche o istituti finanziari tradizionali, insomma, che mm. permette di utilizzare le criptovalute per usufruire di servizi comparabili a quelli erogati dalle banche tradizionali. Mm ma non c'è nessun tipo di broker o di ufficiale di, di, di questi mm, organi centralizzati che dice quello che è giusto, quello che è sbagliato, lo fai tu con le tue competenze. La maggior parte dei prodotti non richiede la custodia del denaro da parte di terzi, quindi li detieni tu okay. le, eh, le tue monete, in questo caso le criptovalute, e sei tu che decide che cosa fare eh, del tuo capitale. Okay. Quindi mh, mm, sì, sì, si depositano in questi wallet decentralizzati, questi portafogli decentralizzati e la custodia delle tue monete è totalmente nelle tue mani. Mm. Nessuno può custodirti i tuoi soldi, ne fai, fai tu quello che ritieni più necessario per avere delle ricompense. Ecco, quindi la, ehm, come ti posso dire, la finanza con l'assenza di organi decentralizzati danno, hanno dato vita a questa finanza decentralizzata. Sono nuovi sistemi che possono combattere, come dicevi tu giustamente, l'inflazione o la maniera di ottenere più ricompense rispetto a un istituto tradizionale. È, questa è la verità, perché ci sono meno come ti posso dire, meno figure legate in gioco, sei tu che decidi che cosa fare dei tuoi soldi. E esatto. te ne fai di questi soldi adesso? Perché devi depositarli? Come li fai fruttare con questi criptovalute e questi wallet, diciamo, pieni di, tua, di tue valute, sì. con questa DeFi? Aderendo a dei contratti, a dei progetti, a dei protocolli roid up eh, qui abbiamo eh, degli strumenti che possono far fruttare, se tutte le condizioni sono ottimali, dei rendimenti che sono davvero interessanti. Ottimo. Quindi mh, mm, possiamo tranquillamente eh, dire, ma penso come nel tuo video precedente, sì. Eh, in questo momento una delle ROID app eh, molto funzionanti e galoppanti si chiama Arc Fi. Eh, esatto, che la vediamo qua a fianco. Eh, io qua vedo già l'applicazione, la, qua possiamo vedere dalla home più o meno eh, vari dati, sono molto complessi ma adesso ne analizziamo diciamo un paio per capire senza andare troppo allora, nel quello, dettaglio. Esatto, esatto, eh. Christian. Quello più eh, interessante è che da quando abbiamo iniziato nostra, eh, il nostro video, mm. i, i, nuovi account sono saliti di, di, 3 o 4, perché mi ricordo ah, che ma anche di più. 4900, eh, sono 4932. Eh. Eh, quindi sono saliti un pochettino, che il prezzo di, del singolo ARC eh, eh è di 5,72. Esatto. Allora, che cos'è ARC? Che cos'è la valuta ARC? Mm. ARC è il token di gioco. Sì. Quindi quando noi depositiamo, come abbiamo detto, delle criptovalute all'interno di questo protocollo, di questa ROID app, cioè applicazione decentralizzata, noi acquistiamo dei eh, gettoni, dei token. Esatto. In questo caso si chiamano ARC. Questi archi hanno il controvalore attualmente di 5.72 BUSD. Che cos'è il BUSD? Mm. Il BUSD è la stablecoin di Binance. Binance è forse diciamo, uno dei più grandi, dei, dei, dei primi tre exchange sì. centralizzati diciamo, del web. Sì. Quindi è una criptovaluta il BUSD. Sì ma in realtà è collegata, essendo una criptovaluta stabile, è collegata al dollaro. Okay. Quindi difficilmente ha dei picchi come possiamo vedere nelle altre criptovalute, dei picchi di eh, eh, pump e dump sì. rispetto al valore di 5 minuti prima o 10 minuti dopo, mm. è mm-hmm. stabile al, al, dollaro, varia di qualche, di qualche centesimo, però sì. insomma eh, siamo, siamo, intorno al 93-95 eh, centesimi di dollaro. Per dollaro. Eh, sì, esatto. Infatti. Quindi vale, vale Quindi, sempre comunque eh, diciamo il dollaro. Sì, sì, sì, è collegato. Okay. Mentre per altre cripto, come mm, possiamo citare il famosissimo e più importante Bitcoin, mm. dove eh, un anno fa stava a 70 mila dollari al Bitcoin, adesso è, è scarso 30 mila, eh, in questo caso la stablecoin, ma ce ne sono diverse di stablecoin, mm. ma questa perché serve appunto per acquistare eh, i nostri eh, amati ARC, sì. è stabile, di conseguenza mh, è difficile che possa crollare il dollaro americano. <laughs> Certo. Quindi, poi l'altro dato significativo è la liquidità totale, cioè eh, okay. siamo quasi intorno al milione eh, di USD. Sì, ecco, questo qua che questo, stiamo vedendo. Esatto, questo, questo sì. L'altro dato molto importante che possiamo sì. vedere è la ILC. Ok, questa è La ILC è una riserva di eh, valore che mantiene stabile il nostro valore mm. di ARC. Okay. Quindi da quando è iniziato questo protocollo, dal 18, di dicembre, 18 dicembre 2022, il prezzo si è aggirato sempre tra i 5,70 e 5,72 di USD. Questo è una grossissima novità perché ah, sì. il team di sviluppo di ArcFi ha ideato questo, come possiamo dirlo, questo marchingegno escamotage per mantenere il prezzo stabile della, del nostro token. Mm. Quindi praticamente ci sono tantissimi depositi, gente che entra con tanti depositi di soldi, il prezzo di ARC dovrebbe salire alle stelle. Ci sono tanti prelievi perché la gente a un certo punto vuole prelevare tutto quello che ha guadagnato come interesse, il prezzo dovrebbe calare. Certo. E quindi questa riserva, che è come se fosse, eh, ripeto, un pozzo dove si attingono o si depositano ehm, USD, insomma criptovalute, mantiene stabile il prezzo. Quindi se noi guardiamo da dicembre ad mm-hmm. adesso il prezzo di ARC su un grafico, vedremo una linea che è praticamente... Sempre retta. stabile, mm, infatti. Sì, quindi questo, questo è molto importante. Ecco. Esatto. Cosa dire altrimenti di, questa, di, questo, di questo progetto? Che appunto depositando un capitale equivale a sottoscrivere quindi un certificato di deposito okay. e si ha la garanzia dell'emissione di un interesse giornaliero, quindi okay. un, una, un, reddito eh, fino al 2% di deposito giornaliero. Quindi facendo proprio in soldoni un, un esempio, se noi depositiamo eh, il corrispettivo di 100 dollari in questo eh, protocollo, noi ogni giorno avremo il 2% del deposito. Questo, questa rendita verrà sommata poi al deposito e il giorno dopo noi avremo il rendimento per, fino al 2% del deposito incrementato del, dell'interesse del giorno prima. Quindi per quello che è interesse composto, perché noi ogni giorno una parte del nostro interesse, ma catturato, sì. lo rimettiamo all'interno del nostro deposito. Sì. Quindi, oppure nostro, eh, l'accumulato del nostro prelievo withdraw lo possiamo tranquillamente eh, reinviare al nostro wallet e mm. quindi essere disponibile per caricare una carta prepagata o farci un bonifico. Quindi, eh, sul nostro conto corrente. Dimmi. Esatto, quindi vuol dire che noi quando andiamo a prelevare va a finire dentro il nostro wallet dal nostro wallet, quello digitale, noi possiamo tranquillamente metterlo dentro una carta e andarlo a ritirare fisicamente, giusto? Assolutamente sì. Eh, e cioè, questa è una cosa il, importante. Il discorso che, che non abbiamo una, un istituto bancario, mm. eh, quindi sottostare a delle leggi centralizzate per sapere eh, come fare o, o, come non fare per eh, utilizzare i, i nostri capitali. Ora noi abbiamo fatto un deposito, questo deposito mm. genera eh, una, un, un rendimento giornaliero, benissimo, noi possiamo alla scadenza delle 24 ore prendere il nostro prelievo withdraw sì. e tranquillamente reinviarlo immediatamente al nostro wallet decentralizzato per tutti gli usi che possiamo farne. Sì. Caricare una carta, eh, pagarci la bolletta. Per levarlo mm. al banco, ma certo, certo, utilizzando questi wallet decentralizzati tranquillamente. Sì, diciamo Quindi, che ancora, ancora, qui in Italia siamo un, un, pochettino indietro su questo campo. Io l'altro giorno stavo appunto leggendo che Bitcoin eh, è possibile anche acquistarlo in tabacchino. <laughs> Adesso andiamo a, andiamo a vedere se sarà una cosa... Ridere, Cristian, Vai. faccio ridere, scusami un attimo, Vai. ci sono 70 bancomat in Italia, sparsi sì. in tutto il territorio nazionale, dove si possono con i wallet, con i bitcoin, mm. eh, trasformarli in euro e prelevare. Certo, tu non puoi prelevare il bitcoin, sì, prelevi certo. il controvalore in euro. Quindi, certo. Ed è quello che tu farai quando accumulerai perché quello che tu fai quando li vai a prelevare in arche ti ritornano gli USD sul tuo wallet e con le carte prepagate, quelle chiaramente che, che, che lo fanno ma sono sempre di più, sì. tu puoi caricare tranquillamente gli USD e nel momento che vai a pagare tu paghi con il controvalore in euro certo. se sei in Italia o in altre parti del mondo in dollari Dollaro, ti paga il controvalore, il controvalore in dollaro quindi ragazzi il futuro ce l'abbiamo alle porte, non possiamo rimanere indietro. Certo. Cioè, è, è, è sbagliato rimanere indietro su un campo dove ormai altri paesi ci hanno già, non dico superato, ma doppiato. Ecco. Ah, sì. ah, già, perché in altri paesi abbiamo appunto, appunto i Bitcoin Point dove puoi andare certo. tranquillamente come fosse un ATM normale. Certo, certo, certo. Eh, comunque questo è è un ottimo progetto a vederlo così, a, a analizzare i vari dati. E poi parlando del 2% eh, giornaliero è tanta roba. Anzi, se mi permetti, sì. eh, volevo appunto ricordarti che per iniziare ad aderire a questo progetto serve il corrispettivo di 11 ARC. Se pensiamo che un ARC costa 5,70, 5,72, no, saranno 60. capire mm che con 70 euro eh, tu eh, puoi aderire a questo progetto. Insomma, ok. Mm. E in quanto, eh, tempo, in quanto tempo riusciamo a recuperarlo? Volendo, parlando adesso di cifre, noi possiamo recuperare questi 70 euro, diciamo, nel giro di, di due Guarda, mesi. Ti posso due dire una cosa, innanzitutto... Eh. eh questi, questi, protocolli si chiamano ROI DAP. Eh. ROI è, è l'acronimo in inglese di ritorno dell'investimento. Voilà. Quindi già nel loro nome hanno il destino, nome e nome, no? hanno il destino segnato, cioè devi recuperare il tuo investimento il tuo investimento lo recuperi, io ti dico, in due mesi tu duplichi il tuo deposito sì. e quando lo duplichi vuol dire che al terzo mese puoi già prelevare oltre al tuo investimento. Esatto. Quindi quale banca, quale posta o istituto finanziario ti può eh, dare così tante, tanta ricompensa? Mm. Eh, insomma, secondo me sarebbe anche il caso di farci un pensierino oppure eh, chiedere altre ulteriori spiegazioni o insomma qualche prova anche di pagamento perché è giusto sì. che la gente abbia tutte le armi, si dice Dior no? certo. in inglese quindi fai le tue ricerche, studiati il progetto, fai domande, essere affamato, che diceva il, la buonanima di Steve Jobs, vuol dire essere sempre sul pezzo, essere molto preparati e non avere mai, mai, mai, mai nessun tipo di problema a fare domande. Sono quelle che ti rendono, eh, come si dice, eh, partecipe e cosciente di un progetto. Esatto. Beh, noi comunque possiamo fare altri video per far, cercare cap di capire come funziona, magari come depositare, possiamo vedere come fare il compound. Ma eh, qualsiasi cosa, insomma, che una persona può essere interessata, può interessare mm. questo progetto, quindi certo. qualsiasi cosa la si può improntare, ecco, ci mancherebbe. Io sono disponibile, la tua disponibilità è infinita, Ottimo. Christian, quindi anzi ti ringrazio per l'invito. Ah, figurati. E sei veramente una persona capace, interessante e squisita. Grazie. Ognuno deve fare sempre i propri studi per capire eh, se un progetto eh, ne vale la pena no? di poter investire. Eh, attualmente devo, devo, dire che siamo in una fase di crescita, quindi potrebbe essere molto utile. Eh, come sempre io eh, vi invito a eh, andare qui in questo canale Telegram se volete fare alcune domande per sapere come entrare, di che cosa, se volete fare qualche domanda in più particolare e se sapete già più o meno, siete già nel, in, questo, in, questo, mondo, eh, qui eh, ve lo faccio vedere qua, c'è il QR di ARC, se volete eh, lo scannerizzate e vi porta eh, direttamente sul, sul sito per poter entrare e fare i primi depositi se, siete già in, eh, se sapete già come fare. Eh, ovviamente io ringrazio Melilook perché ci ha fatto una panoramica veramente ampia di, di quello che, del, del, progetto, di come funzionano. Eh, ti ringrazio veramente tanto, eh, Melilook, sei stato veramente ottimo. Grazie a te, grazie a te okay. per avermi ospitato e sono disposto, se, se vi chiamerai ancora, per certo. Eh, fare qualche altro video un po' più specifico. Ecco. Ok, magari la prossima volta possiamo vedere anche l'applicazione un po' in maniera più dettagliata, perché è molto interessante. Eh. Dopo, <laughs> dopo quattro mesi di vita, creare un'applicazione è una roba mostruosa. Certo, sì sì sì. Ok, va bene, dai, senza dilungarci troppo, dai, ci salutiamo. Eh, come sempre io vi invito a iscrivervi al canale, eh, lasciare un mi piace, accendere la campanella, molto importante per ricevere una notifica che è uscito il mio video, anche perché in questo momento le notizie viaggiano veloci, quindi <laughs> eh, accendere la campanella è molto importante. Dai, ci rivediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao. Ciao Meliluc. Ciao a tutti, ciao a tutti. Música